Bale, e, eh, orduan azteko nortzu gara edo zentzu ditu dugu gaurko e, bilkura hau ez. Bueno, indala uste bi... Bila beti... Gotzaia, kasi. Bai, gotzaia aldera, e, ba, bueno, bidez berdinetatik jaso genuen e, dei bat ez, eta zen zuzen ere, ba, bueno, Bilboko labore, konsumo kooperatiba ekologiko, bertako eta sozialaren e, partetik jaso genuen dei bat, zen ezberdinak, berdinak, bueno, metutela partekatu, ez? Eh, Zintzen zan proiektua eta aztertu igual laber Donostin bazegoen aukera holako zeozer sortzeko, bai. Eta da ba, ginen jendez ba, bueno, batzuk igual e, konsumo otarretatik ez eh, etotzenak, beste batzuk igual ez agroekologiako interes beste batzuk e, kooperatibismotik, eta bueno, hori hartu ginen interes guzti ezberdin horiek e, e, bilera baten, bai, esplikatu ziguten e, nola egin duten e, Bilbon, esplikatu zikuten ere ohar sonola egin duten, eta hasi da bera igual jakin gabe oso ondo zer zen nahi genuena, daki honen, ba, bueno, baina nahi genuela ez, bestelako konsumo eredu bat e, sustatuko zuen talde bat sortzea donosti. Eta, bueno, hor ginen, eh, lehenengo bilera izan zen ginen bat ekarri eh, eta gero bigarren bilera baten ja, egin genuen, ba, bueno, izan zitezken, talde bezala batko gintuzken elementuak, ez da, ba, bueno, jende ezberdinak eta gintuzelako leku ezberdinetatik eta adostu genuen hor da e, iruki hori ikusten genuen egin nuela konsumitzaile bezala aktibuak izan, sujetuak izan eta bestelako kontsumo eredu kontziente bat bultzatu eta konsumo horren hiru elementu nagusiak edo izan bat batetik bertako produktuak nahi genituela kontsumitu bai, bertan ekoiztitako e, produktuak eta gainera genuen zuzenean ekoizleari ekoizarekin harremanetan lortu produktu horiek. Horrez gain ikusten genuenez, ah, bueno, gure konsumo agroekologikoa izan behar zuelako, ez, konsumo konstiente bat, eta ez, gure lurrarekin ere errespetuzko konsumo bat izango zela, bestelako produkzio edu bat ere bultzatuko zuena, eta azkene ikusten genuen eh, soziala izan behar zuela, bai, el konsumitzen genuen eh, horrek, batetik, e, eh, justo izan behar zuela ekoizlearekiko, eta produktorearekiko, eta gainera gure kontsumoarekin ez, ba, bost, no. bestelako izarte eta produkzio edu bat, e, produkzio edu sozial bat, bultatu nahi genuela. Eta hori da, <laughs> orain arte eh, egin deguna bai, eta gaurko asmoaz, ba, bueno, guztien genuen beharra, ginen zeiden artean, ezin genuela gu bakarriko lako sortu, eta gainera ez genuela uste, Eh, balor horiekin sortzen zen proiektu bat e, itxia izan behar zuen, ez guk egin eta gero jenderi aurkeztu eta gombiatu baizik eta nabet hau eta herritarren artean ere ekibarreko zerbait dela. Orduan, ez dakit, gure proposamena zen, nola gure burua ikusten dugun oraindik kabitxo horretan, ez da, bidearen hasiera horretan, eh, agian egin daiteke paraleloki, baina lehenengo pausua inguruko esperientziak ezagutzea. Nik uste dut horrek argituko digula, berez benetan zer den olako kontsumo kooperatiba bat, ideia ondo egin zer den, eta kopiatu aldena ba, ondo ezagutu, paraleloki egia da, jarraitu behar dela, ba, forma ematen proiektuari, Bueno, igual usatuko benuke deialdi bat bisita bat egiteko laborera eta proposatzen genuen maieta kemeretzi, amarra, amarra kaldera negotia. Basatuko dugu e, horritxo bat izena emateko eta zuen helbide elektronikoak edo apuntatzeko horrela sortuko genuke talde bat harremanetan egoteko eta holako pues, arazoren bat edo balego babisatu ba, alizateko eta bueno, sortu daitezken urrengo bilerak paraleloki edo egiten zu daitezkenak, ba, beste gauza batzuetan edo aurreratzeko, ba, hortik egin egin dituzke deialdiak. Ba,